私はそれ以上の嘘を言ってあげないちょっと私目を見るあなたは私に生きたですか私はあなたを好きとで